जो लोग गेमिंग वगैरह के बड़े शौकीन हैं या इस तरह के गेम बनाना चाहते हैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है टर्टल से रिलेटेड तो टर्टल एक मॉड्यूल होता है आप जानते ही है इससे मैंने टर्टल को इंपोर्ट कराया और इसको रन करवाता हूँ और रन करवाने के बाद देख सकते हैं ये आउटपुट किस तरीके का जनरेट कर रहा है ये एक डोरेमोन बनाता हुआ सा आपको दिखेगा डोरेमोन क्या है तो कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसकी डिटेल वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा तो देखिए ये मैंने बना दिया डोरेमोन